Kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Willibrod Mutafungwa akizungumza na waandishi wa habari amesema mtuhumiwa aliyekutwa na mkono wa arubino amekamatwa akiwa amebeba begi leusi katika kijiji cha Kanyerere wilayani Misungwi baada ya wakazi wa eneo hilo kumtilia shaka na kutoa taarifa polisi. Waliweza kukuta kiungo ambacho ni mkono wa binadamu ambacho ni cha mkono kinaonyesha ni mkono wa kulia. Kiungo hicho kwa kimewekwa kwenye mfuko na kiko kwenye lile begi jeusi na kilikuwa kinatoa harufu kali sana. Mtumiwa huyo baada ya kuhojiwa alikubali kwamba mkono huo ndio ule mkono ambao ulitokea kwenye tukio na yeye ndio alikuwa amehusika pamoja na watuhumiwa wenzake kadhaa. Katika hatua nyingine, kamanda mtafungwa ameelezea tukio la mama mmoja Gertrude dadoto kuuawa na watu wenye hasira kali katika kijiji cha Ikona Bay kata ya buselasoga wilayani Sengerema na namna ambavyo wamewatia mbaroni. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tulifanya msako pia na kufanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 14 ambao ni wakazi wa kijiji hicho cha Ikoni B ambao hao ndio walihusika moja kwa moja katika tukio hili la kikatili la kumchoma la kumshambulia mama huyo kisha kumchoma moto na kubomoa kabisa nyumba yake. Serikali haiwezi kukaa kimya huku wakazi wa mkoa wa Mwanza wakiendelea kuishi kwa hofu, hivyo lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Nataka kumjua mpaka aliyeagiza huo mkono, nataka kumjua mpaka huyo aliyepelekewa huo mkono, nataka kujua mpaka huyo mtu ambaye anahusika kwamba tukipata mkono wa albino, mi nitaongezeka mali kwenye madini, nitapata ushindi kwenye uchaguzi, uteuzi hauwezi kuniacha maka. Lazima kuna sababu za hovyo hovyo hapo ambazo zimepelekea huyu mtu auawe. Sasa mi nimesema tumekubaliana na afande Mtafungo kwamba kila mtu aliyehusika kwa hata yule aliyebeba pikipiki kumtoa ngula kumkimbiza kumpeleka Msungu naye anahusika it's a chain. Haiwezi kawa huyo mtu mmoja tumemkamata na, na mkono wake tume, hakuna. Kutokana na tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Adam Malima ametoa maagizo kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza kuhakikisha wahusika wote wanakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Hii naitaka iwe yani, hii naitaka iwe kesi ya, ya fundisho kwamba siku nyingine mtu akiambia bana albino huyu, twende tukachukue mkono wake sisi tukachukua kiganja chake, yuko Mwanza, unauliza yuko wilaya gani? Yuko Sengenza. Ah, huko achana naye, huko Mwanza hapana, balaa lake ni kubwa. Mauaji ya Joseph Matias mwenye warubino aliyekuwa mkazi wa kijiji cha Ngula wilayani Kwimba mkoani Mwanza aliuawa usiku wa Novemba mbili mwaka huu na uongozi wa mkoa wa Mwanza kuagiza ndani ya siku saba watuhumiwa wote waliohusika wakamatwe, jambo ambalo limetekelezwa na polisi. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.